da nossa diretoria, que se foi agora em agosto de 2018. Nós estamos todos muito tristes, mas também nós precisamos continuar a colocar o globo na rua. Então, esse desfile é para o nosso amigo, nosso companheiro de 24 anos de carnaval, o Ramiro Alves. E a gente, então, faz uma homenagem para ele com a foto dele. E a gente quer pedir para a bateria também fazer uma homenagem a ele e dizer que o filho dele, que é o nosso a todos vocês que participaram e cantando junto com a empresa que eu dou. Lula,